चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी अखंड भारत के निर्माण का और उनकी यह प्रतिज्ञा पूरी होकर रही अफगानिस्तान से बंगाल और कश्मीर से हैदराबाद सब मौर्य साम्राज्य के अधीन थे मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 सौ बाईस ईसा पूर्व में हुई तो क्यों ना सब शुरू शुरू किया जाए 326 ईसा पूर्व में यूनानी अलेक्जेंडर सिकंदर ने भारत के सिंधु घाटी पर हमला कर दिया उसकी नीयत थी बाकी साम्राज्यों की तरह भारत को भी मुट्ठी में करना और इसमें वो कामयाब भी होता चला जा रहा था इसी क्रम में उसने तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान पर भी हमला कर उसे जीत लिया जब सिकंदर ने तक्षशिला पर हमला किया तब चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल थे इनका जन्म 350 ईसा पूर्व में हुआ था और इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय से पूरी की थी सिकंदर के हमले से चाणक्य बहुत चिंतित थे उन्होंने देखा था सिकंदर कितना क्रूर शासक है और उन्हें भारतीय संस्कृति के मिट जाने का डर सता रहा था वो नहीं चाहते थे कि सिकंदर भारत पर कब्जा कर भारतीय संस्कृति का नामो निशान मिटा दे परिणाम स्वरूप चाणक्य ने भारतीय राजाओं से सिकंदर के खिलाफ युद्ध करने का आग्रह किया लेकिन अलेक्जेंडर से कोई लड़ना नहीं चाहता था सिर्फ पंजाब के राजा पोरस ने उनकी मदद की और घमासान युद्ध के बावजूद भी सिकंदर ने उसे हरा दिया इस युद्ध में सिकंदर ने काफ़ी तबाही मचाई थी और पोरस में जान माल की बहुत हानि हुई इसके बाद सिकंदर ने पोरस से समझौता कर लिया और चाणक्य अब अकेले पड़ गए थे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वे मगध की ओर निकल पड़े आज के बिहार झारखंड मध्य प्रदेश और बंगाल सब मगध कहलाते थे उन दिनों मगध एक शक्तिशाली राज्य था और वहां नंदा साम्राज्य के धनानंद का शासन था चाणक्य देश हित में धनानंद से सिकंदर के प्रभाव को रोकने के लिए सहायता मांगने गए थे किंतु धनानंद ने उन्हें मना कर दिया दरअसल धनानंद उन दिनों बहुत व्यस्त था किन चीज़ों में वह अपनी प्रजा से जबरन अत्यधिक टैक्स वसूलता और इसे जुआ सट्टे शराब स्त्री और अपनी अयासी में खर्च करता चाणक्य ने उसे समझाया ये राजा कर्तव्य है कि समाज से लिया पैसा समाज सेवा में लगा दे इस पर धनानंद अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसने कहा अः पंडित युद्ध करना राजा काम है तुम पंडित हो सिर्फ पंडितगिरी करो मुझे राजपाठ सिखाओ सिकंदर यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगा वरना जिस सिखा में तुम्हारी करीमा है वही काट देंगे जब चाणक्य ने दूसरी बार उसे समझाने की कोशिश की तो धनानंद ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया इसके बाद चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली धनानंद मैं विष्णुगुप्त जनक पुत्र चाणक्य आज अपनी यह शिखा खोल प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तुम्हारा सर्वनाश न कर दूं मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा अब धनानंद को उखाड़ फेंकने के लिए चाणक्य को ऐसे युवक की जरूरत थी जिसमें राजा बनने के सारे गुण मौजूद हो चाणक्य ऐसे ही किसी युवक की तलाश में थे जब उन्हें मिलता है चंदू चाणक्य चंदू को अपने साथ आश्रम ले आते हैं जब चंदू की उम्र सिर्फ नौ साल थी और उसे नाम देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य चंद्रगुप्त को अपना बदला लेने के लिए तैयार करते हैं और इस दौरान सिकंदर को भी आड़े हाथों लेते हैं चाणक्य ने अपनी बेहतरीन रणनीति से सिकंदर की सेना का मनोबल तोड़ डाला था कभी उनके खाने में जहर मिला देते थे तो कभी पहाड़ी में सिकंदर के लगे झंडों को आग और एक के बाद एक बड़े छोटे हमलों ने सिकंदर का भारत विजयी बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया था परिणाम स्वरूप अलेक्जेंडर सिकंदर को सपने में चूहे नजर आने लगे और वो भारत में टिक नहीं पाया सिकंदर को हराने के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का मनोबल पहाड़ों से ऊंचा हो चुका था और उन्होंने धनानंद अब इससे आगे तो अगली वीडियो में ना टिल देन गुड बाय